naturalekiko sentibera zara eta ingurumena zaintzeko proiektuetan implikatu nahi duzula sentitzen duzu? Garapen jasangarria eta giza jarduerak gure ingurunean duen inpaktua ezagutzea ezinbesteko faktore bihurtu dira gaur egungo gizartean. Produkzio sistema bertatik hasi eta bizitzeko dugun moduraino. Norke ez ditu krizi krisi klimatikoa eta irankortasunitzak? gure ekosistema jasaten ari den aldaketa azkarra ikusita, biztanleria gero eta kezkatuago dago inpaktu hori murrizteko asmoarekin, mota guztietako eragileak implikatu. Hori dela eta giza baliabideen beharra gero eta handiagoa da, eta horretarako ingurumeneko adituak kontratatzea ezinbestekoa da. Ingurumen hezkuntza eta kontrola goi mailako zikloak eskaintzen duen prestakuntza eskuratzen duten ikasleek hezkuntzaren bidez tokiko eta munduko ingurumen arazoei erantzuten diete euren lanbidea. Eta horietako bat zu izan zaitezke. Gure planetak behar zaitu. Eman izena ate irekietan eta jarri gurekin harremanetan. Zikloaren gaiak eta egiten diren jarduera praktikoen aukera zabala azalduko dizu. Anima zaitez!